высоко, так и как не болтал, когда на мозге, не тепло, не тепло, не тепло. Ты за ним и гэнь, гэнь, и гэнь, Они на бите, они NBA, полетел в игру, выбирай MVP, надо петь I got you.